ሰላም ጤና ስጥልን። የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሾ ጀምሯል። የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሀሳባችሁን፣ ምክራችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም እንደዚሁ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ በአጭር የጽሁፍ መልእክት ሀሳባችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ይህንን ፕሮግራም በዩቲዩብ የምትከታተሉ ከሆነ ደግሞ ተከታታይ ፕሮግራሞቻችን ዘወትር እንዲደርሷችሁ subscribe የሚለውን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ዘወትር ፕሮግራሞቻችን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኩላችሁ በጣም የተወደደ ዘማሪ ነው። የልብ ወዳጃችን የሆነን ጓደኛችንን ስላገኘን በጣም ደስ እያለን ነው ወደ እናንተ የምናቀርበው። አሜሪካን ሀገር በምትገኘው የጸጋ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በመጋቢነትም እንደዚሁ ያገለግላል። ወደ ሰባት ያክል የሲዲ አልበሞች አሉት። የተለያየ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ የተቀረጹ ክሊፖች አሉ እና አንድ ሙሉ ዲቪዲም ደግሞ እንደዚሁ አበርክቶልናል። ዛሬ ወደ አገር ቤት በመጣበት ሰዓት ከኔ ጋር አግኝቸዋለሁ። ወዳጄን መጋቢ ዘማሪ ተከስተ ጌትነትን እንግዳ አድርጌ አቅርቤላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ተኬ ከባድ እንዴት ነው? እንኳን ደህና መጣ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ከረጅም ጊዜ በኋላ ላስት ይር ተገናኝተናል። እንደገና አሁን ደግሞ ተገናኘን። ብዙ ነበር ምንናፍቅህ ወዳጃችን እና ወደ ቲቪ ፕሮግራሜም ወደ ሀገርህም እንኳን ደህና መጣ ብያለሁ። thank you እንኳን ደህና ቆያ ብዬ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በዚህ ደግሞ የምትሰሩትን መልካም ስራ አልፎ አልፎ አያቸዋለሁኝ በዩቲዩብ የሚለቀቀው እና ብዙ አድካሚ ጊዜ የሚጠይቅ energy የሚጠይቅ እንደሆነ አውቃለሁ። ጌታ ጸጋ ሰጥቶ ደግሞ በዚህ መልኩ እያገለገልክ ስላለ ደስ ይለኛል። ረጅም ዘመን ወዳጆች ነን። ገጠራማውን በወንጌል ያው አብረን <laughs> ስንዞር ብዙ ትዝታዎች አሉን እና ደስ ብሎኛል ስለጋበዝከኝ። ሰሞኑንም አብረን ስንገናኝም ከሌሎችም ሰዎች ጋር ስናወራ ነበር እና አንዳንድ ሰዎች በአገልግሎት ላይ ሁላችንም ስላለን በዝማሪያቸው የምትወዳቸው ሰዎች አሉ። መዝሙሩ ልብህን ሲነካ በደንብ እንትን የምትሆንበት በአካል ባታቃቸውም ወይ በመልእክታቸው በተለያየ ሁኔታ እና ስላንተ ስናነሳ በደንብ እዛም ላይ ስንጫው ሰሞኑን እናገር ነበርና እንዲህ በተከስተነቱ የምንወደው ሰው አንተ ነህ። በጣም በቃ እንዲህ ተከስተ በቃ በራሱ እንደው መዝሙሩ ተጨማሪ አለ፣ ሌላው አገልግሎቱ፣ ሌላው ነገር አለ እንጂ በማንነትህ በጣም ምንወድህ በጣም የተወደድክ ወዳጃችን ነህና እንዳንተ ያው ሲገኝ እኔም በጣም ነው የምወድ። ምንም ልዩ ምክንያት ያለው አይመስለኝም። እንዲሁ ጌታ ሞገስ ሰጥቶኝ ብዙ ወዳጆች አሉኝ፣ ሙዚቀኞች፣ በጣም ዘማሪዎች፣ አገልጋዮች ሁሉ ጋር ከሁሉ ጋር በፍቅር ነው በተቻለ በጣም ሰሞኑ ሙዚቀኞቹም ሲሉ ነበር። አንዳንዶቹ ለምሳሌ አንተ የባለፈው ዓመት ስትመጣ ከስምንት ዓመት በኋላ ነው የመጣኸው ና አንዳንድ ሙዚቀኞች በስም በዝና በቃ ተኬኮ እያል ስናወራኛ የነበረው ነገር አለ ውስጣቸው እና ሰሞኑ ሲነግሩኝ ነበር ስናገኘው ባሰብን በቃ የፍቅሩ ማንነት ይሄ ሙዚቀኞችን ያው ከሙያቸውን ባለፈ እውነት ለመናገር ቀረብ ብለህ ስታያቸው ብዙ ቁም ነገረኛ ልጆች አሉ። አንተ ያው ታውቃቸዋለህ። እና አንዳንዴ ከኪቦርድ ጋር ብቻ ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር ብቻ ሰው ያስብና ግን የሚገርሙ በባህሪ ጠባያቸው በጣም መልካም የሆነ አሁን ለምሳሌ እነ አማንን አሁን እንኳን አድርሶን ሄደው አማን በፍቃዱ ስመጣ ራሱ በቃ በደንብ ነው የሚንከባከቡኝ። እንደውም አንድ ወዳጄ አውቶማቲክ መኪና ይሻልሃል ወዲያ ወዲህ ለማለት ብሎ ሰጥቶ ነበር። ሞከርኩኝ። ትንሽ መንገዱ ያ ከተማ ሁኔታ ጠፋብኝ። ድሮ ያው በድንግዝግዝ ነዳ ነበር እና ዜብራ ላይ ስቆም እንደ አካባቢ እየመሰለኝ ሰው ለማሳለፍ ሰው ገፍቶ አልፎ መሄድ ስለሚጨንቅ ማለት ነው ከኋላ ክላክስ ያደረጉብሃል መጥተው <laughs> ነገር ይናገራሉ። ያንን ያንን ላለመስማት ብዬ መንዳት ያለው ግን በቃ ወዳጆቼ ናቸው የሚንከባከቡኝ። ጎንደር ነበርክ ገና አሁን ስትመጣ ጎንደርም አገልግሎት ነበረ ከጎንደር ጋር ከቢሾፕ ዳዊት ጋር ነበረ እና ማስታወስ ፈልጌ ነው ጥቂት ቆየት ብሎ ከአርቲሚስትሪ ጋር የነበረ በጣም ከባድ challenge ነበር የነበረበት ሁኔታ እና አሁን ጎንደር ራስን ደግሞ ያዘጋጀው ፕሮግራሙን እና እንዴት ነበር ስሜቱ? ምን ይመስል ነበረ አገልግሎት? ጥሩ ነበረ። እዛ አካባቢ ያው <clears throat> የወንጌል ስራ በጣም አለ። አገልጋይ ደግሞ እንደ ልብም ደግሞ የሚሄድበት አካባቢ አይደለም። ታውቀዋል። ያው crusade ኦች ምናምን ሲደረጉ ሌላ ሌላ አካባቢዎች ላይ ነው የሚደረገው። የራሱ የሆነ ምክንያት ይኖረዋል። ግን ደግሞ እዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ሳይ እንዲሁ ተደጋጋሚ ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ እና እዛ ያሉ የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጋራ በጣም የፍቅር ሰዎች ናቸው። ሌላ አንድ ወዳጅ ያለ ዴንቨር የሚኖር አደራጀው የሚባል እሱ እንደዚሁ ፕሮግራም አድርጎ ነበር እና ለአንድ ቀን ብትገኝ ብሎ ሲለኝ እዚህ በነበርኩበት ጊዜ ሄጄ አገለገልኩኝና ያላቸውን ፍቅር ምናምን አየው። እንደ ልብ አሁን ከአሜሪካን ሀገር እኔን መጋበዝ መጥራት ያው ፋይናንሻሊም ያለው እንትን ስለምረዳ በቃ እኔ የሚያስፈልገው ነገር እንትን አድርጌ እመጣለሁኝ አልኳቸው። አብሮኝ ቢሆን ደግሞ መመርጠው of course ቢሾፕ ዴቭ በጣም የተወደደ እግዚአብሔር ሰው ነው፣ በብዙዎች ዘንድ የሚታወቅ ነው እና እንዲመጣ ከምፈልገው ተጽዕኖ አንጻር እሱ እንዲሄድ ፈለግኩኝ። አልጠየቅኩትም፣ ግን እነሱ እንደሚፈልጉ ሳውቅ ምንም ችግር የለ አብረን እንመጣለን። ብቻ ብዙ ፕሮግራሞች ስላሉኝ እነሱን አሁን ቀኑን የማመቻቸት ሁኔታ ነው አልኳቸው። ያንን ቃሌን ጠብቄ እንግዲህ ያደረግን በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር፣ ጥሩ ጊዜ ነበር። ሰዎች ዳኑ። ወደ 14 የሚሆኑ ሰዎች ቀላል አይደለም በዛ አካባቢ እና ለብዙዎች መነቃቃት የነበረ ጊዜ ነው። በተለይ ፓስተር ዳዊት ያስተማረው የእግዚአብሔር ቃል ተከታታይነት ያለው ወቅታዊ ወቅቱን ያማከለ የህዝቡን ልብ የሚደግፍ ከተለያዩ ደግሞ አሁን ካለው ውዥንብር ከስተት ከምናምን የሚጠብቅ ወንጌል ተኮር የሆነ ነገር ነው ያካፈለ። በጣም ደስ ይል ነበር። አመለክን ልዩ የፍቅር ጊዜ ነበረ። ከእሱ ጋር ያነሳው ልጠቅ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የኛ የወንጌል ትኩረታችን አሁንም ድረስ ተደጋግሞ ይነሳል፣ ግን ወደ ደቡቡና ከመሀል ከተማ ጀምሮ ያለው ነውና አሁንም ምን አሁን ኢዳን ታይተዋል። የተከፈተ ነገር አለ፣ ጥሩ ነገር አለና ትኩረት ማድረግ ያለብን አይመስልህም? ኤሪያው የተገለለ የረሳ ነው የሚመስል ስሜት ያለው። ትክክል ነው። በጣም እንደውም ምልህ ከወንጌል ተልእኮ አንጻር መስራት ካለብን የእውነት የወንጌል ልብ ካለን እዚ አካባቢ ላይ ብዙ መደረስ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ ሌላውም አካባቢ ብትለኛ አሁን ምናልባት ትምህርቶች ትምህርቶችና አለ አደለ እንደገና ወደ ትክክለኛው መንገድ የሚያመጣት አስተምህሮ ከዚህ ጋር የተገናኘ ያስፈልጋል። ግን በትክክል ወንጌልን ለማሰራጨት እዛ አካባቢ ሁነኛ ይመስለኛል እና ትኩረት ቢደረግ በጣም መልካም ነው እላለሁ። እኔም ምናልባት ጌታ በሚሰጠኝ ጊዜና እድል ለምሳሌ ወደ ትግራይ አካባቢ ማዘጋጀት አስባለሁ። ደሴ፣ ወሎ ላይ already ጎንደር አካባቢ ላይ የነበረውን ማስታወቂያ ምናምን ያዩ ሰዎች communicate ያደርጉኛሉ። ባህር ዳርም ሄጃለሁ ከዚህ በፊት አንድ ሌላ ወዳጄ ፓስተር ኮከብ ራባይ ኮከብ ከእስራኤል ሀገር መጥቶ ያዘጋጀው ኮንፈረንስ ነበረ። እዛም እንዲሁ አንድ ሁለት ቀን አገልግያለሁ ባህር ዳር ሙሉ ወንጌል። ግን ደግሞ እንደዚህ እኛ ደግሞ ወንጌል ተኮር የሆነ ማዘጋጀት እናስባለን። በጌታ ፈቃድ ነው የሚሆነው። ብዙ ያው ከባህሬ ጎበዝ ትጉ አይደለሁም እንደዚህ ግን የሚያስተባብሩ ሰዎች የሚያስፈልገውን ነገር የሚያመቻቹ ሰዎች እግዚአብሔር በጊዜው ሲሰጠን ማድረጋችን አይቀርም እና በጣም መልካም ነው እንደዛ ቢደረግ ወደዛ መታሰቡ። ያ ብዙ ሰዎች አሁን ባለፈው አመት ለሲዲዩም ስትመጣ እንዲሁ ለመጀመሪያም ቆይተ ስትመጣ በተለይ ሲዲዩ ከተለቀቀ በኋላ የመጨረሻው ስድስተኛው በመጀመሪያ የሚለው አልበም አሁን ሰሞኑን እንግዲህ የምናብድበት ማለት ነው እና ብዙ ሰዎች በየአጥቢያ ቤተክርስቲያን አግኝተናል። እኛ ጋር መተ በጣም አስደስተናል፣ ልዩ ጊዜ ነበረን፣ ናፍቆታችንም ስለነበር ደግሞ ካንተ ጋር እና ብዙ ቦታዎች ላይ እንደዚያ አግኝተዋል። ግን ብዙ ሰዎች ይጠብቁ የነበረው አሁን እንዲህ ወክም ስናረግ ሰዎች ሲያገኙን የሚጠይቁ ስላየው መሪዎችም አንዳንዶቹን ስታገኛቸው የሚሉት ነገር ነበርና በስፋት እንዲህ ሁሉን ለማገልገል የሚቻልበት ትልቅ ጉባኤ አድርጎ ኮንሰርት ነገር ልዩ የዝማሬ ምሽት ነገር ለምንድን ነው ወደዛ ትክድ ያልተቻለው? በአስብ ነበር። የሚገርም ከሲዲውም በፊት እንዲሁ እንቅስቃሴዎች ጀምረን ሀሳብ ነበረኝ ስጸልይ ምንም ስል እንግዲህ ወቅቱ አልሆነም መሰለኝ እና ሰዎችም ደግሞ ተንቀሳቅሰው ነበረ። ለምሳሌ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ እንዳደርግ የሚያስፈልገውን ነገር እናደርግ ያሉ አንተ የምትቀርባቸው እኔ የምቀርባቸው ሰዎች ሌሎቹም ደግሞ ብለው ነበረ እና እንዳውም መጨረሻ አካባቢ ላይ ምስራቅ የሚኬሲ ሁሉ ቀብድ ከፍለን ቀኑን ከያዝም በኋላ እንትን ሆነ ፕሮግራሞችም ታይት ሆኑ። በዛም በዛም ምክንያት ያው ሳይደረግ ቀረ። ግን ያው የማገልገል እና ሁሉም ጋር እንደው በተቻለ የተወሰነ የመገኘት ፕላን ስለነበረኝ ሳልታክት እንዳየኸው በቃ ብዙ ቦታ ደግሞ ከሌ ከሌ ሳልን በአክብሮት በፍቅር በቃ የጋበዙ ሰዎች ጋር ሁሉ ተገኝቼ ለማገልገል ሞክር ያለው። አሁን ግን ከሲዲው መውጣት አንደኛ ዓመት ጋራም በተገናኘ የምስጋና ፕሮግራም ነገር እሱን አስታከል ለማድረግ ሀሳብ ላይ ነኝ። ምናልባት የምስክርነት ጊዜም በህይወታችን እንደ ያለፉ ነገሮችን ባለቤቴም ደግሞ ብትኖር አስራ አምስተኛ ደቂቃ ብትናገር እዛ መድረክ ላይ ብዙዎችን የሚያንስ የሚያበረታ የጸጋ ቃል እንዳላት አውቃለሁ እና እንደ አይነት ፕሮግራም አቅዳለሁ። ጊዜውን እንግዲህ እናሳውቃለን። በዚህ አጋጣሚ ፕሮግራም እናደርጋለን ብለን የኔ ፌስቡክ page ላይም announce አድርጌ ስለነበረ እየጠበቁ ለነበሩ የነበሩ ሰዎች የጻፉልኝ አሉ። እንግዲህ ሲመቻች በቅርብ ጊዜ እናደርጋለን። ተዘጋጁ እና የምታስፈልጉም ሰዎችም ጠጋ ጠጋ ቢሉ ጥሩ ይመስለኛል። በዚህ ሰዓት ካለ <laughs> የሚያስፈልጉ ሰዎች ከመጡ ብዙ ስራ አለ እምልህ ልንሰራ የምንችልበት እግዚአብሔር የሰጠን access አለ። አንዳንዴ ግን ዘመኑን ታስብና የሚያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ አሉ። ጥሩ እንዲሆን ስለምፈልግ እኔ ምናልባት ለዛ የሚያስፈልጉ አቅርቦቶች ፋይናንስ ያስፈልጋል። እንግዲህ ልባቸው የቀናና በ grace ኣችን really የሚያምኑ honor የሚያደርጉ ሰዎች ዌልካም ቢሉና አብረውን ቢሰሩ ቢሰሩ ደስ ይለናል። ያለ ምርጫ ነው ብዙ ቦታ ስታገለግል የነበረው ብዙ አግሙ መድረኮች ላይ ሄደሃል እና ከዛ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገር እያየው ነበርና ያው ማህበራዊ ሚዲያ ታውቃለህ ሁሉንም ነገር <laughs> ይለዋል እና ከዛ ጋር ተያይዘው አንዳንድ የቆምክባቸው መድረኮች እና የቆምካቸው አገልጋዮች ጋር ክፍተት የተፈጠረ የሚመስል ስዕል አለ እና አንዳንዶች ተኪ ያለ እውቀት ያው እንግዳ ሁኖ ስለመጣ በነበረው ስሜት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እና የነበረውን በደንብ ያለማወቅ ነገር አለ እና ከዛ ጋር ተያይዞ አንተ ምላሽ ነገር ቆንጆ ጥሩ አድርገህ ያቀረብከው ነገር ነበረ እና እንዲሁም አንድ የተጠቀምካት ነገር መነጋገሪያ ሆና ጎልታለች። በአካል አናግራቸዋለሁ የምትል ነገር ምንድን ያናገራቸው የሚለው ጥያቄ ደግሞ አለ እና <laughs> ጥያቄ ትውልድ በዛ ሆነ በስተዋል እና ምንድነው በደፈናው ከስምንት ዓመት በኋላ ስትመጣ ያየኸው የአገልግሎት መድረክ ጉባኤ ምን ይመስል ነበር? ራሱ እንዴት አገኘኸው? ከዛ ጋር ስተያይዞ ደግሞ እንዲህ አሁን በአካል አናግሬያቸዋለሁ ያልካቸው አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ምን መልክ ነበራቸው? እንደው ብንዳስስ። ያ እንደ አገልጋይ ያው በተወሰነ መልኩ ሰዎችን ኦፌንድ የሚያደርግ ነገር መቼም በዓላማ አታደርግም፣ ትጠነቀቃለህ። በምችለው ጎበዝ አይደለሁም ግን የምችለውን ሰዎችን ላለማስከፋት በተለይ ደግሞ የሚጠሉ ሁሉ ይጠሉዋል። ነገር የሚፈልጉብ አለ። ስለዚህ ለእነሱ አይነት ሳይሆን የሚወድሁና አንዳንዴ ግን ስለ አንድ እንቅስቃሴ ወይም ስለ አንድ ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ስለሚጠራው ስለዛ ስለሚመራው ሰው ነቢይ ሊሆን ይችላል፣ አስተማሪ ሊሆን ይችላል። ሙሉ ስለዛ ሰው መረዳት ሳይኖራቸው በተወሰነ በተባራሪ በሰሙትም ሊሆን ይችላል የተወሰነ ጽንፍ የሚይዙ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱን still በፍቅር በአክብሮት ማስረዳት ይኖርብሃል። ከዛ ውጭ ግን እኛ ያው የህዝብንን አገልጋዮችን ሲጀመር ጀምሮ እኔ ሳገለግል ከሌ ጉባኤ ከሌ እንደዚህ ብለን መርጠን አናቅም። አክብረው የሚጠሩን ሰዎች ጋር ሄደን ያለንን ጸጋ እናካፍላለን፣ አብረን አምልከን እንመለሳለን የሚል አቋም ነው አሁንም ያለኝ። ይሄ ደግሞ የትም ቦታ ላይ ብትጠራ ብታደርገው ክፋት የለውም። እንዳልከው ውጭ ከመቆየቴ ጋር ተያይዞ ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። በዚህ ስምንት ዓመታት ውስጥ ብዙ ቸርቾች ተከፍተዋል። እንደምታየው መንገዱ ሁሉ church ሆኗል። በስተናል በቁጥር ብዛት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የራሱ የሆነ ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ጣጣ አለ፣ ልዩነት አለ፣ አካሄድ ልዩነቶች አሉ እና እንዲህ major የምለው ስህተት አስተማሪ major የምለው ስህተት ሀሰተኛ ነቢይ የምለው እስካሁን ገና ምርምር ላይ <laughs> እስካሁን አላለቀም። technical ችግሮች ታያለ። ያካሄድ መድረክ ላይ አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት እኔ የምወዳቸው ያሰባበክ ዘይቤዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ላይ ከሌ ብዬ የምወዳቸው እና ያ የተቃኘሁበት ያደግኩበትም ወዶ ስለሆነ አገልጋይ ሁሉ ሲቆም እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኛል። ውጭ ሀገር ላይ አሁን church ቤተ ክርስቲያን መስርተን ስናገለግል የሚገጥም አንዱ ችግር ምንድን ነው? አዳዲስ ሰው የዳነ ሰው አይደለም የሚመጣው። ስትጀምር በስምም የሚያውቅ በምንም በምንም join ያደርጋል እና የሚመጣው ሰው background ኡ መሠረተ ክርስቶስ ይሆናል። አንደኛው፣ ሌላኛው ቃለ ሕይወት ይሆናል፣ ሌላኛው ሙሉ ወንጌል ስብጥር ነው። የተሐድሶ አለ እና አንዳንዱ እዚህ በተቃኝበት በሚወደው እኔም ብሆን አሁን ያደግኩባት አጥቢያ አለች። እንደሱ ቢሆን እያንዳንዱ ነገር ደስ ይለኛል። መድረክ አቀማመጡ ቢሆን፣ አምልኮ ቢሆን፣ አሰባበክ ቢሆን ያ ቅኝት ይይዛቸውና አንዳንድ ሰዎች ይፈልጉብሃል እንደዛ። እሱን እንግዲህ ሰፋ ማድረግ ነው ከወቅቱ ጋር አዎ ከወቅቱ ጋር እንትን እያረግ የምታደርገው ነው እና እዚህም የተፈጠረው እንደሱ ይመስለኛል። አንዳንድ ሰዎች አሰባበክ ዘይቤያቸው ሊሆን ይችላል። የአርነት ጸሎት ላይ ሲጸልዩ የሚያደርጓቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የሚፈጥሯቸው እንግዳ ነገሮች አሉ። ይሄ ማለት ትክክለኛ ጥሪ ያላቸውን ማለት ነው። at same time ደግሞ ብዙ ደግሞ የተጨበረበሩ ነገሮችም ይታያሉ። ሰዎች የተታለሉ ሰዎች ብዙ ግፍ የደረሰባቸው ገንዘብ የተበሉ እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ እና እኔ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ሳገለግል ሁሉም ጋር በተጋባዥነት ያገኟቸው አገልጋዮች አሉ። ያየኋቸውን ጥሩ ነገሮች እንደ መካሪ ምናምን ሆኜ ሳይሆን እኔ ምንም አይደለሁኝም፣ ታናሽ ባሪያ ነኝ። ግን conversation ሲነሳ የወደድኳቸውን ይሄ እኮ ነገር ይሄ ቢቀጥል አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነገር ነው ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል ማዕከል ያደረገ ነገር፣ አንዳንዶች ደግሞ የልጅ ልጅ ጨዋታ የሚመስሉ ድራማዎች አስፈላጊ አይደሉም ቢቆሙ ብለህ እንደ ቅርበታቸው ያወሯቸው አሉ እና ያንን ለማለት ነው እንጂ serious ይሄ በመምከር በምናምን ደረጃ የተነሳ አይደለም። ያም ሆኖ እንደዚህ በሄድኩባቸው መድረኮች በተነሳ የተወሰነ issue ሆኖ ነበር ፌስቡክ ላይ። እኔ ብዙ active አይደለሁም ባይዚ comment ምናምን ብዙ አላይም እና አንዳንድ ደግሞ ጎበዝ ልጆች አሉ ትጉ screenshot አድርገው ይልኩልኝ ዋትሳፕ ወይ ቫይበር። ከዛ ያለው ኧረ ይሄን ብታጠፋው እንዲህ ቢሆን ምናምን አገልጋይ ስትሆን የመጀመሪያው እንዲጨበጨብልህ ብቻ ሳይሆን ነቀፋም ትችትም ከዛ ያለፈ የማያምኑ ሰዎች እኮ አሁን የሞሉበት አሉ። ያን እምነትህን እንኳን የሚቃወም ሰው የሆነች ክፍተት ሲያገኝ የሆነ አጠያያቂ ነገር ያለ ሲመስለው ጥሩ አጋጣሚ ናት። እዛ ጋር ይደበድባል በሚችለው ግን እኔ ምንም ስድብም ምንም ያን ያህል አይደለሁም። ብዙ አልደነግጥም። መልካምም ሰርተህ አንድ እንትን ላይ እንደውም ስናገር ነበር The Passion of the Christ የሚለው movie ላይ ከስር comment ኦቹን ብታይ እንደዚህ አሁን like ያደርጋል። አንዳንዱ ደግሞ የሚያደርጋል <laughs> በእንትን አይለካም የሚሰጠው comment በላይ አይለካም የምታደርገው በጎ ነገር አይለካም እውነትን በፍቅር እንደው ኖረህ ማለፍ ነው እንጂ ብዙ መልካም ስለተወራልህም ነቀፋም ብታይ አገልጋይ የገባውን ይዞ በፍቅር ያገለገለ መኖር ነው ያለበት የሚል እምነት አለኝ ሲዲ ከወጣ በኋላ ደጋግመን አገኘን አንተም ቶሎ ቶሎ የመመላለስ እድል አገኘ ሌሎችም አገሮች ላይ ብዙ መድረኮች ላይ እያየነ ነው እና ምን ምን ያህል ከሰዎች ጋር ስታወራ እንዴት ነው አዲሱ ሲዲ ጋር ያለው ስሜት? ደስ ይላል። በጣም በጎ ነው። እውነት ለመናገር አንዳንዴ ወቅቱን ታስብና ያው ፈራ ተባ ትላለ ለፍተህ ደክመህ ይሰማ ይሆን እንዲህ ይሆን ይሆን ምክንያቱም ብዙ ይሄ ነው ብለህ ግድፈት የማታገኝባቸው መዝሙሮች ወጥተው ያልተሰሙበት ምና ሁኔታ አለ እና እግዚአብሔር እርቶኝ እኔ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንግዲህ የሰሯቸው ስራዎች ሰው ጋር ምንም የእግዚአብሔር ሞገስ እንጂ የተለየ ነገር ሌላ ኖሮት ነው ብዬ አለልም። ጥሩ ናቸው ያለው ምልልስ እና የእውነት ደስ ነው የሚለው። እንዳውም ስል ነበረ ብዙ ትጉ ሰው አይደለውኝም እንጂ እዚህ መዝሙር ላይ አሁን ለምሳሌ of course የህይወቴ እንትኖች ናቸው ያለፍኩባቸውን የሚያወሱ real ናቸው። እውነት ምንም ዝም ብሎ ነገር የለውም። እውነት ለመናገር ደግሞ እንደዛም አልወድም። እግዚአብሔር በሰጠ አገልግሎት መድረክ እንደዚህ ዘላለማዊን እውነት የቀመስከውን ያየኸውን መናገር ነው ማምነው እና technical ነገር ብዙ ጎበዝ አይደለሁም። ቢቻል ያው መጸለይ፣ እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ፣ እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት፣ ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችን ማድረግ እንጂ አሁን ላይ ደግሞ በጣም ብዙ የሚገራርሙም ብቃት ያላቸው music የሚችሉ የሚገርሙ ድምፃውያን አሁን ሰሞኑን አንድ ልጅ በቃ ጌዲዮን የሚባል ልጅ እንዴት አስደንቆኛል። የተወሰነ እሱን ዘምሮ ሌላ የሚያንጎራጉረው ነገር እንዴት የሚገርም ብቃት ያላቸው በሆነ ሰው ተደንቀህ ሳታባራ ሌላ አለ እና I think የኢትዮጵያ church ን እግዚአብሔር በጣም በዝማሬ በምስጋና በወጣቱ ባርኳል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እና አጠቃላይ ብዙ የተለፋበትም አይደለም። እንዳውም የሚገርም አንዳንድ የተቀዷቸው መዝሙሮች ድምፄ ተዘግተዋል ከአገልግሎት ብዛት እና ሬንጁን አውርደን ከሌላ ጊዜ ከምዘምርበት በጣም አውርደን ተቀይሮ ሻከር ያለ ድምፅ ያላቸው አሉ። በአገልግሎት ደክሜ ስለነበረ ለምን እንደ ልብ መመላለስ አልችልም። ያው አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው። በመጣሁበት ጊዜ ግድ መጨረስ ስለነበረብኝ በእንደሱ የተሰራ ነው። mm. በብዙ ጥንቃቄም የተሰራ አይደለም እና ሰው ወዶታል። በጣም ነው ደስ የሚለው። የማያቸው ዓለም ዙሪያ ስዞር ያለው ነገር ደስ ይላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሙዚቀኞችን እንደው አመስግኜ ባልፍ ትፈቅድልኛል? Mm. በደስታ በዋነኝነት አማኑኤል በፍቃዱ በጣም የተወደደ ልጅ ነው። ባህሪው የሚገርም ነው። እዛ ሆኝም ሰማ ነበር እንደሚወደኝ እሱ ለምሳሌ ሮቤራ እና አንዳንዶቹ በእድሜም ልጆች ናቸው። በጌታም ቤት ደግሞ ለምሳሌ ሮቤራ ከአንተ በላይ ለእኔ የሚለው መዝሙር ጋራ በተገናኘ ያወራል በጣም የሚገርም ነገር አለ አለና ፍቅራቸውን ያላቸውን ነገር እዛ ሞኝ ይሰማ ነበር እና ስመጣ ሳገኛቸው በጣም ነው excited የሆንኩት። of course CD ለመስራት ያለው ትግል ውጣ ወረዳ አለ። እኔ ብዙም ዋጋ ሳልከፍል ይገርማል ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ነው አጠናቀው የሰሩልኝ። ከፋፍዬም ሰጥቻቸው ሁለት ሁለት እንደዚህ አንድ ሶስት ይሰራል እና ቆንጆ አድርገው ነው የሰሩት። ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ thank you ሙዚቀኞች ብሩካን ናቸው፣ ወዳቸዋል። ሰሞኑንም ልጆች ሲነግሩኝ ነበር የጉባኤ መዝሙሮቻችንን እንኳን መቀየር ተችሏል እና እንዲሁም ጥያቄም ልከውልኛል ሁሉ ከአንተ ጋር እንደምንገናኝ ያዩ ልጆች ሁሉ እና ምል ለተወሰነ ጊዜ ላይ የምንዘምራቸው መዝሙሮች ነበሩ almost አሁን በደም shift እያደረገ እየተቀየረ ያለ ወደ አንተ ዝማሪዎች እና ምላልልህ ነው ሁልጊዜ የምትዘምራቸው መዝሙሮች የጉባኤ በረከቶች ናቸው። ጉባኤያችን ላይ ሁሌ እናገኛቸዋለን። አንተ ስትዘምራቸውና አንዳንድ ሰዎች ምን ብለውኛል ነው ተኬ life ኡ ራሱ የምስጋና ስለሆነ ከዛ ከሱ ሁሌም ምስጋና ከሱ ህይወት ውስጥ ስላለ ነው የሚል ነገር አለና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምንድነው really ብናቅ የሱ ሚስጥር ይላሉ ማለት ገና አንድ ስታንጎራጉረው ስትለው ቅኔውን እኛ ቶሎ እናገኘዋለን ጉባኤያችን ላይ ይመጣሉ እና አንዳንድ መዝሙሮች ጥሩ ተደርገው በባለሙያ ተሰርተው ተከሽነው ሆኖ ጉባኤያችን ላይ ብዙ ማናገኛቸው ሁኔታ ይፈጠራል። እና ይሄ really ምንድን ነው reason ኑ? ይገርማል። እኔ ልክ ሲዲ ልሰራ አስቤ መዝሙሮችን ስመርጥ አንዱ ያሳሰበኝ የነበረው ይሄ ነው። ወቅቱ ላይ ለምሳሌ ወጣቱ የሚወደው አይነት ዘመናዊ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ አሰብኩኝ። ያው እግዚአብሔር በሰጠህ ጸጋ ትኩረት ካደረግ መስራት ትችላለህ ምንም ነገር እና በቃ በኋላ ግን የጌታ መንፈስ በጣም አበክሮ ያመላከተ ምንድን ነው የራሴ የሆኑ ተከስተን ተከስተ ያደረጉ መዝሙሮች አሉ እና እነሱ ላይ ትኩረት እንዳረግ ያ ማለት ምንድን ነው ሪል እኔ ነክተውኝ ያለፉ ናቸው። አንዳንዶቹን ስጽፋቸው ወረቀት ላይ እያለቀስኩ እንባይ ሁሉ እየፈሰሰ የጻፍኳቸዋሉ። ግጥሙን እንደዚህ ግጥም ብቻ አይደለም እና ህይወቴን ነክቶ የሚያልፍ ስለሆነ እነሱ ላይ ትኩረት እንዳደረግ ያን ስታደርግ ለምሳሌ አሁን ዘመናዊነት አሁን ያለውን ምናምን የሚወድ ሰው እንትን ሊያደርገው ይችላል። ግን በቆይታ ይገርማል። በጣም ተነክተው በጣም ተባርከው የሰሟቸው ምስክርነቶች ለነገር አልችልም። እና ምንድን ነው የራስ ነገር ላይ ማተኮር በጣም መልካም ነው። ሌላው ደግሞ በቃ ጄኒውን ቢሆን ያለፍንባቸው ቢሆኑ የማንክደው በቃ ምንም ከኛ ሊላቀቅ የማይችል እግዚአብሔር ቸርነት፣ እግዚአብሔር በጎነት፣ እግዚአብሔር ፍቅር፣ እግዚአብሔር መልካምነት አለ እና እነሱ እነሱ ላይ ስለሚሽከረከሩ ይመስለኛል ሁሉም ሰው ከዚህ ያለፈ አይደለም። ሰው በቀላሉ ይነካል እና ሚስጥሩ ያ ነው። ከዛ ውጪ ሌላ አላማ ሌላ አጀንዳ የለኝም። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሙዚቀኞች ጋር ቸርች ውስጥ ካሉት ውጪ ያሉት ጋር ላሰራ ሲሄድ ሌላ ሌላ አይነት እንትን የነበራቸው ሰዎች ነበሩ፣ ምልከታ የነበራቸው። እኔ ምንም አጀንዳ የለኝም። በፍቅር ሁሉንም ስለምወድ አንዳንዴ ደግሞ ያስቆጨኛል። ለምሳሌ church ውስጥ ያደጉ ልጆች የኛ ልጆች እንደዚህ አብረውን ኖረው ያንን ሄደው እንዴት revive ያደርጉታል የደከመውን ይሄ ዘፈን አለም በአንድ ወቅት ላይ አይተ ከሆነ በየመዝሙር በየ መንገዱ በየታክሲው በየሬስቶራንቱ መዝሙሮች በጣም ይሰሙ ነበር በኃይል እኔ አስታውሳለሁ። ኤፍኤም ሬዲዮ ላይ ሁሉ interview ሲያደርጉኝ ባልተለመደ ሁኔታ በፊት በፊት እነ ምህረት ኢተፋ እነ ዮሴፍ አያሌው እነ መስፍን ጉቱ እንደዚህ የወጡበት በጣም የሚገርም season ነበርና ግን ያንን የሞተ ያለውን የዘፈኑን አለም ይገርማል የሆነ ሙቀት የሰጡት የ church አካባቢ ልጆች ናቸው። ያ ቁጭት ምናምን ስላለ እነሱ ጋር የሰሯቸው ስራዎች አሉ እና አንዳንዱ why ለምን እንትና ዘፈንም እያቀናበረ እንትንም እያደረገ ኤልያስ መልካ ቁጥር ሶስት እሱ ነው የሰራው ሙሉን እና በጣም dynamic ሲዲ ነው የሰራው። ወዳጄም ነበር። እንደገና ደግሞ የሚገርም ብቃት ያለው ልጅ ነው። በዛ ቁጭት ለእግዚአብሔር መንግስት፣ ለእግዚአብሔር ህዝብ የተሻለ ነገር በማሰብ በሚል ነው ያረኩት። ሌላ አጀንዳ የለውም እና I think ሰዎች ጥያቄም ጠይቀው እንትንም ብለው ነቀፋ የሆነች የሆነች ነገር ብለው መጨረሻ ላይ ይነካሉ። ይገርማል። ለምን የምትሰራበት የምታረግበት ያን ነገር ወደ ሰው ልታቀርብ ያለበት መንፈስ motive ንጹህ ፍቅርና እውነት ሲሆን እግዚአብሔር ለበረከት ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። ምስጋና ተኮር የሆኑ መልእክቶች አሉ። ያለፍክበትን really ደግሞ የሚነኩ መዝሙሮች አሉ። አንዳንዶቹ ለምሳሌ ላንሳለን። ጥያቄ ኖሮኝ ያልተመለሰ ይላል። ግን መዘምር አልተውም እያልክ የምትዘምርበት እና ሁሉ ደና ነው ስል ሁሉም ደና ሆነ እያልክ የምትዘምርባቸው ስሜቶች አሉና በሌላኛው መዝሙር ላይ ደግሞ በጣም የምንወደው የምናብድበት ደግሞ አለ። ጩጩ ይለኛል እና ገና ጉባኤው ራሱ የእውነትም በቃ ይሄ መጮ እያማረው ነው ሚጮሆ እና ምን ላነሳለ ነው አንዳንዴ የምልህ በምስጋና መሙላትን የምስጋናን ህይወት ትንሽ ከዝማሬም ከአንተም ህይወትም ብትነግረን ብዬ ነው። በብዙ ነገር ውስጥ እናልፋለን፣ ግን ምስጋና ምን ያህል ውጤት እንዳለው እና የምስጋናችን መልክ ደግሞ አንዳንዴ እንዲህ እንትን የሚፈነቅልበት ጊዜ አለና እስቲ እነሱ እናንሳ። የሚገርም ያው ለእግዚአብሔር ያለ ፍቅር ያለ ግለት አንዳንድ ጊዜ በሁኔታዎች በነገሮች ሊደበዝ ሊሳሳ ይችላል። አይጠፋም ግን እንዲ ሞቅ እንዲ ቀዝቀዝ ምናምን የሚልበት ሁኔታ ይኖራል እና እነሱ ጊዜዎች ላይ ጠላት ትልቁ አላማው አንተን በምሬት ውስጥ መሙላት ነው። መሰዊያ እንዲፈርስ ማድረግ ነው። ለእግዚአብሔር የምትቀኝበት እግዚአብሔርን መልካም ነው የምትልበት በጎ ነው የምትልበት ያንን challenge ማድረግ ነው እና እውቀት ነው ከዛ የሚያድን ያ ሲገባ ያ መገለጥ ሲመጣ እዛ የገጠመህ ጨለማ ላይ ችግር ላይ ቆመህ እግዚአብሔር አምላክን ስታከብር ችግሩ ያልፋል። ይገርማል። ያስጨነቀህ ቢሆን ጨለማ ቢሆን even ሁኔታው ባይቀየር እንኳን አንዳንዴ በእግዚአብሔር ላይ ያለህ እምነት በቃ በዛ ደረጃ ሆኖ ለእግዚአብሔር ክብርን ስትሰጥ እንደ ምንም እንደ ተራ እየቆጠርከው ትኖራለህ። ቻለንጁ በራሱ ጊዜ ያልፋል እና እያንዳንዳቸው መዝሙሮች ያው እንዳልኩ ታሪክ አላቸው። አሁን ጩጩ ይለኛል የምስጋና መዝሙር ነው። እየነዳው ነው አንድ ቀን በቃ በእግዚአብሔር ፍቅር፣ በእግዚአብሔር መልካምነት፣ በእግዚአብሔር ቸርነት እየተደነቅኩ ይሄዳለሁ። እንዳውም የሆነን ሰው መዝሙር እየሰማሁ ነበር፣ ረሳሁት። አሁን ደስ ብሎኝ በቃ ከዛ መዝሙሩ አጥፍቼ በምስጋና በቃል ጮኩኝ። በቃ ላለሁ አሎታልሃል አይመጣ በቃ ቸርነቱን ስታስብ የሚል ባይዘዌ ማዳኑን አይና ፍቅሩንም አይና ምረቱን አይና ትግስቱን አይና ዘምር ዘምር አለኝ እንደገና ምናምን የሚል ቃል አለውና ያ ያ ሁሉ ሲመጣ ፊደል ታጣል፣ ፊደሎች ያንሱባል እና መዝሙረኛውን ዳዊትን አሁን ጠቅላላ መዝሙራትን ብትፈትሽ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ዘምሯል። ስለ እግዚአብሔር ትግስት ስለ ረኝነቱ ስለ መልካምነቱ፣ ስለ ጥበቃው ምንም ያልነካው ርዕስ የለም። የሆነ ምዕራፍ ላይ ግን በቃ አስቦ አቅም ያጣ ይመስለኛል እንዲህ ብሎ የዘጋው። አንተ ግን ያው አንተ ነህ እግዚአብሔር። የቃላት የንግግር በምንም አታብራለው፣ በምንም አትገልጠውም። በቃ አንዳንድ ሰው ከሩቅ ሆነ አሁን ለምሳሌ ስለሆነ ሰው ትሰማ ትወደው ታከብረው ትደንቅ ምናምንና አንዳንዴ ስትቀርበው ቅልል ሊልብህ ይችላል። ስለ እግዚአብሔር ብዙ ሰምተናል። አባቶች መጽሐፍ ብዙ ብሎናል። በህይወታችን አይተናል። more በቀረብከው ቁጥር በቃ እንደ ቃልህ ነህ። አንተ ግን በቃ ያው አንተ ነህ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። እንደዛና ቃላት መግለጽ ስላልቻለ በቃ መጮህ ያምረኛል። ቃላት እያጠረኝ ያደግነት ፍቅር ትዝ እያለኝ እና ውስጤን የፈነቀለው የምስጋና የዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ የሚለውን አሁን እንደዚህ የአደባባይ መዝሙር ሆነ እግዚአብሔር ይባረክ። በዛ መንፈስ ነው የዘመርኩት። እያንዳንዳቸው ያው ታሪክ አላቸው ታሪክ አላቸው ከራሳቸው ጋር ተያይዘው አላቸው። ለዛም ይመስለኛል እምልህ እንዲሁ ለሻይ ቡናም ስንቀመጥ ስናወራ ከምትመክረን ከምትነግረን ነገር አንዱ ይሄ ከህይወትህ የተነካና በእርግጥ ውስጥህ ስለፈነቀለ የሚሆኑ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ ቅድም አንተም አንስተሃል፣ ጥሩ ድምጽ ይኖራል ጥሩ የሙዚቃ ችሎታ ይኖራል። ጥሩ ግጥሙም ይደረደርና ግን ተዋህዶ ሲመጣ እኛ ጋር ብዙ የማይቆይ አይነት ይሆናል እና ይሄ ግን በደንብ የተነካ አንተን ያለፈ ነገር ስለሆነ ይመስለኛል። ላንሳል። ለምሳሌ መባረክ አይደክመው መዘመር አይደክመኝ ትላለህ ቁጥር ስምንት ላይ እና እዛ መዝሙር ውስጥ እንዲሁም አላልፈውም ብዬ ነበር ሁሉ ትላለ እና በዛ የምታመሰግንበት ነገር አለ ምልህ ትናገራለህ እኮ እሱም እየባረከኝ ነው አልደከመውም፣ እኔም ደግሞ አልደከመኝም አመሰግነዋለሁ ትላለህ። ግን ደግሞ ደግሞ ታስብና ደግሞ አላልፍም ብዬ የምትላቸውም ነገሮች አሉና እሱን መዝሙር እስቲ ያንሳል። ይገርማል። ሜጀር የሆኑ በጣም የህይወት የማብቂያ ናቸው ብዬ ያልኳቸው ነገሮች ነበሩ። ቤተሰብም የቅርብ ወዳጆች የሚያውቋቸው ታሪኮች ምናልባት ይሄኛውን ሳነስ አንዳንዴ ከወላጅ ቤተሰቦች አካባቢ ይሄኛው መንፈሳዊ አለም ያው ስላላገኙት ስላልበራላቸው ብዙ ማያስደስታቸው ግን ያው እኔ ደግሞ ያለሁበት የብርሃን ህይወት የተካፈልኩት አለና እያንዳንዱ ቀኔ ትርጉም አለው። ምዕራፍ በማን ምን እንደሆነ ስለሚገባኝ እንዳውም የትዝካ ለዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ እኮ አሳዳሪው ግን ይልና አሳዳሪው ይልና የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም ነበር ይላል። መቀየሩን አውቋል። ውሃ ሽታ የሌለው ጣዕም የሌለው ከለር የሌለው መቀየሩን አውቋል። የቀየረውን አካል አላወቀም። ግን ለዛ ችግር ቅርብ የነበሩ አገልጋዮች ያውቁ ነበር። ቀርተው ሲሰጡ ድንገት ልቅ ሲል ወይኔ ጉዳችን ምናምን ያሉ ማን እንደቀየረው ለምን በእመቤታችን በማርያም አማካኝነት አይተዋል እና አሳዳሪዎች ማን ነው አገልጋዮቹ ግን ያውቁ ነበር የሚል ቃል አለ። ምን ልል ነው? በህይወታችን ላይ ምን እንደተከናወነ ምን እንደሆነ እኛ ያጣጣምን ሰዎች እናውቃለን። ጣዕም ያልነበረው ህይወት ጣዕም አግኝቶ ሽታ ያልነበረው ሽታ አግኝቶ ያ በደንብ ስለሚገባን በ excitement ያለ ሀፍረት ነው የምናወረው እና በህይወት ይወስን ያሆን ምንም አይነት ያለፉ challenge ኦች ሁሉ በጌታ እንዳለፉ እንደው ምን ታምር ነው የሚል ሰው ይኖራል። በአገልግሎት ከመቀጠል ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሰው ለአንዳንድ ሰው አልሆነም እሱ ጋር አጠያያቂ ግን ያው ምንጩ ጌታና ጌታ ብቻ ነው እና ከዛ መዝሙር ጋር ለምሳሌ የተያይዘው ምን አይነት ታሪክ አለ መሰለ የሞት አዋጅ ነበረ በቤታችን ውስጥ እና በዛ የሞት አዋጅ ውስጥ ሶስት የምወዳቸው ወንድሞች አልፈዋል። መኳንንት ጌትነት የሚባል የታላቅ የታላቅ ሰላሳ ምናምን አመቱ ላይ ቀጥሎ ሙኑዬ ጌትነት የሚባል የኔ ታላቅ ሊያገባ አንድ ወር አካባቢ ሲቀረው የሚገርም አሁን ቀጣዩ እኔ ነኝ ምንድን ነው በዛ ቤተሰብ ውስጥ እንደሰማሁት በኋላ ላይ ወንድ ልጆች ከ30 ዓመት አያልፉም የሚል ቃል ኪዳን ነበርና ቀጣዩ እንግዲህ እኔ ነኝ ማለት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ በእግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር ዓላማ ስላለው ወይም እዚህ የገባሁበት ህይወት ውስጥ እንድቀጥል እግዚአብሔር አምላክ ስለፈቀደ አለፍኩት ያንን የሞት ጣራ። በጣም በሚያስደንቀው ሁኔታ አሜሪካን ሀገር ሆኜ እኔን አልፎ የእኔ ታናሽ ባገባ በአመት በምናምኑ አለፈ። ዘገየ ጌትነት ይባላል። ለዛውም በጣም በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ነው የሞተው። አባይ በረሃ ላይ መኪና እየነዳ አይሱዙ መኪና ከላይ ሌላ አንደኛው ጓደኛው ይመጣል እየነዳ ተያይተው በመብራት ምልክት ተስታተው ዳገት ነው እና አቁሞ ሰላም ሊለው መኪና አቁሞ እንትን ሲል ፍሬን እምቢ አለ። ታኮም እንኳን አድርጎበት ረዳት ወርዶ ከዛ ግን ያናልፎ አልፎ ህይወቱ አለፈ። በጣም አሳዛኝና ሰቅጣጭ ያዘንኩበት ምዕራፍ ነበር። በጣም ምልል ያሁን ለነሱ አጋጣሚ ስላልተጠነቀቀ መኪና እንዲሆኑ ምናምን አይነት ነገሮች ነው። ለእኔ አጋጣሚ አይደለም። ኪዳን ካለ ያልተሰበረ ኪዳን ሰይጣን በጣም የምር ነው የሚሰራው። አየ እግዚአብሔርም ቃሉን አክባሪ ነው። አደሴም ታይም እዛም ደግሞ እና በዛ አይነት ሁኔታ አለፉ ሳይ ቀጠልኩ የሚገርም ሰላሳዎችን አልፌ ወደ አርባዎቹ አካባቢ ላይ ነኝ አሁን እንግዲህ አስብ እና ዋናው በእርግጥ የሚያስጮሆኝ ሊያሳብደን በቃ በእግዚአብሔር ፊት ያለመታከት እንድናከብረው የሚያደርገን ከዘላለም ፍርድ መዳናችን ነው። ያም ሆኖ ደግሞ በእለት ተዕለት ኑሯችን ላይ የሚገጥሙን ነገሮች እግዚአብሔር ታምር ድንቅ። ለዚህ ነው ታምር በስቶልኛል የማወራዋለኝ መባረክ አይደክመው መዘመር አይደክመኝ ሌላ ምንም ላደረግ አልችልም። እና እግዚአብሔርን አንዳንድ ሰዎች የሚያዩበት ደግሞ እይታ ቁንጽል ነው። እግዚአብሔር በቃ ጨካኝ እንደዚህ የተከታተለ እንትን የሚያደርግ የሆነ ስህተት ስታደርግ የሆነ ድካም ሲገኝ የሆነ ነገር ሲሆን በዛ አይነት እና እግዚአብሔር ለእኔ እንደገባኝ የአዲስ ኪዳኑ እግዚአብሔር መልካምና መልካም ብቻ ነው። ከዛ አንጻር መባረክ የሚደክመው ምህረት መስጠት የሚደክመው አምላክ አይደለም። ቸርነት ማድረግ የማይደክመው አምላክ ነው። ያን ስታስብ ደግሞ እጅና ጣጥፈህ ትቀመጥ አትችልም። መባረክ አይደክመው መዘመር አይደክመው ይትላል። አንዳንድ ጊዜ ስታነሳ በጣም ትደነቃለህ። እኔ በጣም እያንዳንዱን መዝሙር እየሰማውኝ ተመልካቾችም የሚጋሩኝ ይመስለኛል ይህንን ሀሳብ። አንድን ሰው ታያለህ። በቃ ሰው ስልህ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ የሚያልፍ ሰውን ያሳይሃል። በእግዚአብሔር የታመነ እና ጥሩ አማኝ ታያለ ጽናቱን ታያለ አሁን ያለው አይቀርምን ስታይ በቃ ጽናቱን ታያለ እዛ ውስጥ በዚህ በኩል ያመሰግናል፣ በዚህ በኩል እንደገና ይሄም ያልፋል ደግሞ ይላል። ገብቶሃል? ያለፈውም ደግሞ ጥሩ ነው ይላል። ሙሉ አልበሙን ስታየው በቃ አንድን አማኝ በእርግጥ ይገልጽልሃል፣ express ያደርግልሃል እና በዛ ትደነቃለህ፣ ታለቅሳለህ። ብዙ እኔ በቃ የምሬን ነው ማውራህ በደንብ ይገባኛል የተነካውበትን ነገር እና ከድሮም ጀምሮ ደግሞ ስለምንቀራረብም ስለምታውቅ ትነካለህ እና አንዳንዶቹን እያየው ነበር ያው የእድሜ ወደ አርባ ስትለኝ ቃል ተገባብተን ነበር እድሜ እንዳናነሳና ያው ከፍ እያለ ወደ አርባ ነው ያልኩት። ወደ አርባ ነው እንጂ ገና ከሰላሳ ጀምሮ እስከ አርባ ባለ ብዙ ቁጥሮች ስላሉ እድሜ ከተነሳ <laughs> ትራክ ሶስት ላይ ልምጣልህ። ያም አለፈ እንዳለፈው እዚህ ጋር ትንሽ በደንብ ብናውረው ለእኔ ስሰማው አንዳንድ ቃላቶችን አየው። ለምሳሌ ላምጣለ እምነት ጠፋ ትላለህ ከዛ እንደገና ደግሞ አይዞ የሚል ባይኖር ደግሞ የሆኑ ሰዎችን ደግሞ ያሳያል። የአንተን እምነት ያሳያል። እንደገና የሆኑ ወዳጆችን ነገሮችን ያሳያል። የሆነ ሰዓት ላይ ያው እኔም ሰው ነኝና ይላል መዝሙር ውስጥ እዛ ውስጥ ወሬ የሚያወራህ አንድ ሰው ያንን ሰው ነው የምትመለከተው እና ደግሞ እንደገና ደግሞ ሀያላንም እኮ እጅ ሰጡ ትላለህ እና እዛ ጋር የምትጠቀማቸው ቃላቶች ያስፈራራ ነበር ይላል። ሆ ብሎ ባይነሳ ማለት የምትጠቀመው ነገር አለና እኔ ስሰማ በተለይ አንድ ወቅት ተኬን በተለያየ ሁኔታ ውስጥ አልፎ የሰማንበትን ወቅት እንደዛ ነገር ስዕል ያስኩኝ እኔ እና ሮኖ አንተ የተቀበልክበትን ሁኔታ አላቅም እና እሱ መዝሙር ላይ እስኪ ትንሽ እንጫወት። አብዬ ከባድ ከባድ መዝሙሮች <laughs> ስለ መዝሙሮች ያው ጫዋወት ብለህ ስላልከኝ ለነገሩ ያው አንዳንዶቹን እንደዚህ ማብራራት ያስፈልጋል። አንድ ወዳጄ ዱባይ እንዳገለግል በዛው እረፍት እንዳደርግ ጋበዘኝ። ኤፍሬም ይባላል። የተወደደ ልጅ በጣም የተወደደ ብሩክ ነው እና ቆይታ አገኘን። እንዲህ በፊትም እንግባባለን፣ ግን እንዲህ ስንጫወት ምናምን አንዳንድ መዝሙሮቹ በጣም የተባረከባቸውን እዛም ሄጀ መኪና ውስጥ ምናምን የአዲሱን ነው የሚሰሙት ደስ ብሎት እንደው ገጠመኝ ኖሯ ምናምን ብሎ ጠየቀኝ። እንደዚህ አወራውለት የተወሰነ እና በጣም ተነካ። ተኬ በቃ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ከዚህ በኋላ በቆምክበት ከቻልክ ሁለት ደቂቃ ስለ መዝሙሩ እየመሰከርክ ይዘምራል። ሌላም ሰው ብሎኝ ያውቃል እንደዛ። ደስ ይላል። ታሪክ አላቸው ልል ነው። አንዳንዱ ሰው የመሰልጠንም እየመሰለው ማወቅም እየመሰለው ዲና የሚያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ምንድነው ምስጋና በዛ መስግነው ምንድን ነው አረክልኝ አሻገርክ እንደዚህ ያበዛ የሚሉ ነገሮች አንድ የተጠየቂ ያውቃለሁ የዛሬ 11 ዓመት ምናምን በፊት እና ማትክደው የእግዚአብሔር አብሮነትና የእግዚአብሔር መልካምነት ከአንተ ጋር እስካለ ድረስ ይህና ለማለት አትችልም። ባለፈው እንዳውም አንድ ስብከቱ ላይ ቢሾፕ ዳዊት በጣም ደስ የሚል ነገር አለ። ወሎ አካባቢ እርግቦችን የሚያጠምድ አንድ ብልህ ሰው ነው እና እነሱን ለማጥመድ አንድ ዘዴ ተጠቀመ አለ። ስንዴውን አረቂ ውስጥ ከቶ ከዛ አድርቆ እዛ ወጥቶ ይበትናል። ያንን ቃም ቃም አድርገው ይተኛል። ከዛ በቀላሉ እና ሌላም ቀን እንደዛ ሊያደርግ ሲል የሆነ ጉዳይ ነበረው አለ፣ ቸኩሏል አለ እና እነሱ የሚመጡበት ሰዓት አካባቢ ላይ አይደለም። ከዛ እዛ ላገኘው ለአንድ ጎረቤት ሰው ይሰጠዋል። ይህንን በቃ ልክ ሊመጡ በዚህ ሰዓት ላይ በት ነው ይለዋል። ከዛ ሄደ። ሰውየው ግን ይሄ ኃላፊነት የወሰደው ሰው እንደው ምን ይሆን የተለየ ነገር የለው። ሲቀምሰው ጣፈተው የተሆነች ነገር ተቀምሟላ እና ያው ዋጀው ማለት ነው ጠቅላላ። ከዛ ቤት ሄዶ ከዛ እንደውም በርከት ያለ ስንዴ ይዞ መጥቶ የሚመጡበት አካባቢ ላይ ያረጋል፣ ይረጫል ያለ ስንዴ በልተው በጌታ ሰላም ሄዱ እና ሲመጣ የሉ ጠየቀው። ሲጠይቀው አይ እኔ እኮ እንዳውም ጨመር አድርጌ አንተ የሰጠኝን በላሁት፣ ግን ከቤት አምጥቼ ጨመራዊ እንደዚህ ያደረኩ በጣም የደነቀኝ እርግቦቹ ሰው ቢሆኑ አለ ዴቭ ሲናገር ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን ይሉ ነበረ። ምልል ነው አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ አውቅህም ይሁን ሳታውቅ ከክፉ ነገር ጀርባ መቼም ሰይጣን ነው ያለው። always በተለያየ መንገድ እንደዚህ አይነት ወጥመዶች በአጭር እንድትቀር እንድትቆም ራስን በቃ እግዚአብሔር ላይ ያልሆነ ነገር ተናግረ እንድትጠፋ የሚያደርጉ ገጠመኞች ይመጣሉ። አንድ አይደለም፣ የሚገርም ብዙ ቻለንጆች እንደዚህ ያሉ። ያንን ዲናይ ካረከው ከሰውነት ውጭ ነው ማለት ነው። ያንን ዲናይ ማድረግ መንፈሳዊነት ብስለትም አይደለም እና የእኔ አሁን እንደዛ ያለፍኩባቸው ወቅቶች የወለዷቸው መዝሙሮች ናቸው። ያም አለፈ የሚሉ አሁን ቁጥሮቹ ውስጥ ቅድም የጠቃቀስካቸው ነገሮች ብዙ ሀያላኖች እጅ ሰጡ የሚል ቃል አለው። አይዞህ የሚል ጠፋ። ትጠብቃለህ። ለምንድን ነው እኔ ድንገት ነው መጥቼ የተሰካሁት ፕሮቴስታንቱ ዓለም ውስጥ ብዙ የአገልግሎት ልምድ አልነበረኝም። ሲዲ ባወጣው በአመቴ ምናምን ጌታን ባገኘው በአመቴ እንደዚህ ነው ሲዲ የወጣው። ከዛ በጣም መታወቅ ጀመርኩ። መድረክ በዛ እንደዚህ እንደዚህ ጌታ ረድቶኝ የእግዚአብሔርን ቃል ስለምወድ በግሌ እንዲህ የምጥራቸው ነገሮች I think ከትልልቅ ሰዎች የሰማኋቸው ቁም ነገሮች የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው በህይወቴ ላይ እና ጨለማ ምዕራፍ ላይ ሳይ ጠበቅኩኝ። specially በዛ መኖርበት አካባቢ ላይ መንፈሳዊ ሰዎች አባቶች የምትላቸው ና ተቃራኒ ሆኖ አየሁት። እንዳውም ያንን ሲዌሽን ያንን ሁኔታ እንድትጠፋ በዛው በቃ አልቆለታል ምናምን የሚል አይነት እንድምታ በነገር ላይ በጣም በዚህ አጋጣሚ አስተማሪ ስለሚሆን ነው። ሰዎቹ ላይ እስካሁን ድረስ ቅሬታ ኖሮኝ አይደለም ይህን ብለው ከዚህ ሀገር የመጣ አንድ የተወደደ ትልቅ አስተማሪ ነው። በጣም respect የምናደርገው እና የ restoration ፕሮግራም በቃ ለተከስተ ዘጋጅ ተብሎ ዘጋጀ። በ church ና የኔ mentor የሆነ ፓስተር የምለው የተወደደ ፓስተር ፓስተር እንዳልካለ የቤተልሔም ወልዴ ባለቤት እሱ በጣም እንደ ወንድምም እንደ አማካሪም በነገር ሁሉ አብሮኝ የቆመ ሰው ነው። እስካሁን ድረስ በጣም የሚደንቅ አስተማሪ ነው። ታውቀዋለህ። እና እሱ ምን አለኝ፣ እኔ ከዚህ ሀገር ሌላ ያሰብኩትም ወደው አስተማሪ ያለ እሱን እሱ ቢገኝ ጥሩ ነው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ካሰባችሁ አልኩ። አይ ከሌኮ እዚህ ነው ያለው እና እሱ ቢገኝ ትልቅም ሰው ነው እንደዚህ እሺ፣ አስያዙት። ፖስተር ላይ ወጣ። ከዛ ቀኑ ቀረበ። ወደ ስምንት ቀን አካባቢ ቀረው። ይሄ ሰው ትልቅ ሰው ነው። ቀጠረኝና ፕሮግራሙ ላይ ለመገኘት ከበደኛል የ restoration ለምንድን ነው ሌላ አንድ ሌላን ሰው ባነሳ ቤተሰብ የሆነ የሚቀርባቸው ሰዎች አይቅርብህ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አትነካካ አይነት ከሶስት ቀን በኋላ ደግሞ ደውሎ ከፖስተር ላይ ፎቶ ቢወጣ ምናምን አለ። የሚያሳዝን ነበረ። ከዛ ሌላ አስታውሳለሁ፣ እንደውም ሌላ ቅርብ ወዳጅ ከሌላ state መጥቶ ያን የስብከቱን ጊዜ እንደሸፈነ ማለት ነው። እና አንዱ ምክንያቱ አይ በደንብ እንኳን እርቅ ምናምን አላረጉም እንትን እንዴት restoration በዚህ ጊዜ ይደረጋል አይነት ነገር እንደሰማ ግን ምንም fake የሆነ ነገር ኖሮ ያቅም ይገርመኛል። ደምድመዋል፣ በቃ አልቆልታል ከዚህ በኋላ የሚል አይነት እንድምታ ነበረ እና በጊዜው ያሳዝናል። አሁን አይ እንደዛ አይነት ገጠመኝ ሲገጥምህ ውስጡ ውስጥ ያለ ጽናት ነው የሚያቆም። እግዚአብሔር ሁሌ ሊረዳህ አለ። የእግዚአብሔር መልካምነት ሁሌ ካንተ ጋር ግን አንተ የምትወስደው የእምነት አቋም በእግዚአብሔር ላይ ያለ መታመን ለዚህ ነው በቃ ይሆን wow ሀያላን የምላቸው እዛ አካባቢ ያልኩም ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል አንደኛ ሁለተኛ እንዲህ ነው የሚለው እንዲህ አይነት ችግር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ተከስቷል እከሌ እከሌ ብለ ምታነሳቸዋሉ ምንም ይሁን ምንም የተወራው የተባለው እንዳለ ሆኖ በብዙ ቅመሞች ነው የተወራ። እግዚአብሔር ለዛ ደግሞ የሚሆን የራሱ የሆነ favor እንዳለው እንደሆነልኝም ደግሞ አምኛለሁ። like ነገሩን በቃ ምንም ይሁን ያለፈው ይለፍ አይድድስ ዲካሜን ስተት ያደረኩት ይሄ ነው ብዬ ያለፍኩባቸውና ዝም ማለቴ በቃ እንደ መስዋዕት ሆነ ብዬ ነው የማምነው። እኔ ቤተሰቤም በጣም ጥሩ ናት ባለቤት በጣምና ወደዛ ታሪክ ውስጥ ተመልሰን ባንገባም ግን ትንሽ እንደ ሰው ሰው ነኝና ይላል ቅር ይላል እምነትህ ይላል። አየህ ሀያላን የሆኑት ቴቸስኬቭ በቃ ማለት አብቅቶለታል የሚሆን አይደለም። በኢትዮጵያ church በፕሮቴስታንት ታሪክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ደግሞ በተገለጠ ሁኔታ እኔ wrong ነኝ ይህን አድርጌያለሁ ብሎ ሰው ተመልሶ እንደገና ቆሞ እንደገና አገልግሎ እንደገና ቀጥሎ የታየበት ሁኔታ የለም በሚል ደምድመዋል። እሱ በጣም አስደነገጠኝ። እነሱ እዚህ ደረጃ ላይ እንደዚህ አይነት አቋም ላይ የደረሱ እሺ በእነኚህ ሰዎች የተማረ እነሱን የሚያደንቅ የሚወድ ሰው እንዴት ይሆን የሚል ተሞ ሌላ ይፈጥርባል እና እምነትህ ትንሽ ይፍረከረካል። እንዳልኩ ነው ትንሽ ጊዜ ነው። ከዛ መለስ አሻራ ስላለ የጌታ አሻራ ከልጅነት እስካሁን ያለ ይሄ በጣም ይታለፋል። ብዙ የታለፉ ነገሮች አሉ ለእምነት ውስጥ በዛ መንፈስ የመጣ መዝሙር ነው። እኔ በጣም ደስ አለኝ። የሆነ አውሮፓ ሀገር ላይ መድረክ ላይ እንዴት ደስ በሚል መንፈስ ሲዘምሩት የሆነ ቪዲዮ ሰው ላከልኝና ዋው እኔ የውስጤን በቃ የልቤን ለጌታ ያወራሁትን በዚህ መንገድ ሰው ጋር ደርሶ ሰው ተባርኮበት ተጽናንቶበት በዚህ ደረጃ ሲሆን በጣም ደስ ይላልና በጣም ምል እያንዳንዱን መዝሙሮች እያነሳን ብንጫወታቸው ያው አላቸው። ቀጣይ ተመልካቾች ሌላ ፕሮግራም አይኖራቸው። <laughs> በጣም ነገር አላቸው፣ ታሪክ አላቸው፣ የሚነጋ ነገር እና በጣም ነው የምንወዳቸው። ግን እንደው ከአልበሙም ሳይሆን እንደው ይሄንንም አጋጣሚ ስላነሳን እማኝን ባነሳ ደስ ይለኛል ከአልበሙም ውጭም ቢሆን ምልክት ነኝ ብለህ ራስህን ያሳየህበት ነገር ውድ ባለቤት እዛ ውስጥ በጣም የሚገርም ነገር ታሳየናለች። ተዋናይነቷን ራሷ እና ደግሞ ልዩ የፍቅር ሰው እንደሆነች አውቃለሁ። እዚህ ያላችሁ ብዙ ወዳጅ ነበርንና እና በጣም አስደናቂ መዝሙር ብዙ ቦታዎች ይሄ የሴኩላር የምንለው ሚዲያዎቹ እንኳን ሳይቀሩ ሲያዘምሩበት የነበረ እኔ አሁን በጣም ወደው አንድ ጋዜጠኛ እየሰማ እንባው እንኳን እስኪፈስ አይቼዋለሁ የተነካበትን እና በጣም የሚደንቅ ነገር እንደዚህ ነው መዝሙር የሚወለደው የሚለውን ለማሳየት ነው የተጠቀምኩት እና እሱን እናንሳ። yeah እሱም ያው እንዳይኸው ታሪክ አለው። በጣም ነው መወደው፣ በጣም ደስ የሚል ሌላ I think ሌላ አብዮት ያመጣ መዝሙር ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህ በኢትዮጵያ church ታሪክ ውስጥ ጸጋን ከፍ ያደረገ እንደገና በእግዚአብሔር ጸጋ መቆምን መነሳትን እኔ አንዳንዴ ያው ስለ ራስ ብዙ ማለት አስፈላጊ አይደለም፣ ሌላው ብዙ ስለሚያወራው አቋም መውሰድ ራሱ ደስ ይላል። ለምን ብዙ ውጅንብር አለ የምትሰማው። እኔ ቃል በቃል በጣም አትገምታቸው ሰዎች ምንድን ነው ንስሐ ንስሐ እንደዚህ በጣም እንትን አልከው ይህንን ምን በቃ ድሮም ለዘማሪ እኮ አንዳንድ ሰው የነበረው ምልከታ ብለው ፈርጀው እንትን ሲሉ ትንሽ ቆጣ ነገር አልኩ በጊዜው ማለት አጥፍቻለሁ ማለትን በቃ የማይደግፍበት ሁኔታ አስታውሳለሁ። እና እኔ ያቤጽ ነው የሰራው። ያቤጽንም በጣም thank you ማለት ፈልጋለሁ። እና አንድ በጣም ወዳጃችን አገልጋይ ነው። ከሌላ ከተማ ይመጣ ነበር ዲሲ አካባቢ እና ከ airport እኔ ነው የሚቀበለው ተቀብየው በ excitement ከፈትኩለት እየሰማ ይኸው ያውም በዛ በነበረው የጨለማ season የሚያዝን በጣም የሚደውልልኝም ጓደኛ የቅር በጣም ጓደኛ እና ሲሰማው የጠበኩትን አይነት excitement አላየውበትም። ከዛ ልክ መዝሙር አለቀና ምንም ጥያቄ የለውም መዝሙር አንተ እኮ የመዝሙር በቃ ምንጭ ነ የምትጽፈው፣ ግን season ኑ አለኝ አሁን like በጣም የድል እና የምናምን አይነት እንጂ ያንን የሚያስታውስ አይነት በዚህ መልኩ የሚያቅ ሰው ነው። በጣም የጥበብ ሰው ነው። በጣም ዝማሪዎችን የምወዳቸው ማለት ዘማሪም ነው። በቃ ሰማውና ትንሽ ኩምሽሽ ትላለ ቢካዝ ሪስፔክት ስላለ ካንተ ሻል ይላል ብለህ በምታስበው ሰው ስትታይ approval ነው የምትፈልግ እና እንደ ነገር ሲያቃልለው <laughs> አልነገርኩት ብለሱ ከዛ እንደ ማመንታት ነገር ትላለ ለመቶ ወጥቶ በእርግጥ የሰው ምላሽ እንደዚህስ ቢሆን አይነት አየ ግን አይ ብሊቭ በቃ በትክክል ከጌታ እንደነበረ የተቀበልኩት ነገር ያንን ተውኩትና የሱን ሀሳብ ስራው ወጣ። እንደምታየው በጣም በሚደንቅ ክሊፑ ተሰራ። ክሊፑንም እንደዚሁ የአቤጽ ያስተዋወቀኝ ወዳጃችን የሰራው በጣም መልካም አድርጎ ነው የሰራው። ሚዛ ላይ ያደረገችው ነገር በጣም ደስ ይላል። ሪል እና ለበረከት አደረገው እንዳልኩ ነው። ከተነክተህበት ሲሆንና ሲወጣ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እኔም የወሰድኩት አቋም የእውነት ያስደስተኛል። ማለት በቃ እማኝ ነኝ ለእግዚአብሔር ምሕረት፣ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መልካምነት በቃ እኔን ሰው አይቶ ሌላ እኮ ቁጥር ሶስትም ላይ አለ ያስታውቅብኛል፣ ያስታውቅብኝ የተገለጠ ነው የእሱን መልካምነት አልችልም ልደብቀው፣ ምሕረት አልችልም ልደብቀው የሚል መዝሙር አለና ሰው እኔን ሲያስብ ሁሌ እንዲያስብ እንፈልገው ይህንን ነው። የእግዚአብሔር እጅ ያለበት የእግዚአብሔር ጸጋ በጣም እጅግ ደካማ እና ኃጢአተኛ ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ብቃትን ያገኘ መግባት የቻለ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በቃ welcome የተባለ አባት ፈገግ ብሎ የተቀበለው የሚገርም ነው። እምልህ አሁን ሰሞኑን እንኳን አልበሙ ከወጣ በኋላ በዚህ እንደው አጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን ከመቶ ሀያ ሺህ ማይል በላይ በረህ እንግዲህ እያገኘን አውስትራሊያ ነበርክ፣ ደቡብ አፍሪካ ነበርክ፣ እኛ ጋር ነበር፣ አዲስ አበባ ስትመጣ ያልደረስክበት ቦታ የለም፣ ብዙ ቦታ ላይ ነበርክ እና ይሄ የሚያሳየው ምልህ እግዚአብሔር ራሱ የሰጠ favor እኛ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር መዝሙሮችህ ራሳቸው ደግሞ እኛ ጋር መጥተው የሰሩትን ነገር የሚያሳይ ይመስለኛል። እና በጣም ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዳው በአነሳ ደስ የሚለኝ እንዳልከው ነው የእግዚአብሔር ሞገስ ስለበዛልኝ በጣም ብዙ ጥሪዎች ይመጣሉ ያለማጋነን ከ50 ከ60 percent በላይ እንደውም ፕሮግራሞችን አልቀበል ማለት ይችላል። አንዳንዶች እንደውም በዚህ አጋጣሚ እንደው ቢረዱ ደስ የሚለኝ የመምረጥ ምናምን የሚመስለው ይኖራል። ከአንድ ሰው ሰምቻለሁ እዛው አሜሪካን ሀገር የሆነ ከ state ያለ ደጋግመን ሞከረን ግን በቃ ወይ ከኛ ጋር የግል ችግር ይኖረ ይሆን ምናምን ብሎ <laughs> ያሰበ ሰው አለ። ምን ነው? ይህን ያደረገው ጌታ ነው። ውጭ እኔም በምኖርበት ሀገር የተወደዱ ብዙ ዘማሪዎች፣ አገልጋዮች አሉ። በጣም travel አደርጋለሁ። ጌታ በጣም ሞገስ ሆኖኛል። ስለዚህ ጌታን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ኤሚን ኤሚን በጣም thank you ማለት እፈልጋለሁ። officially ለምንድን ነው ትሰማለች። ያው ሲደወልም አይ አልችልም ምናምን እላለሁ እኔ አንዳንዴ ቤተሰብም ጋር አብረህ ለማሳለፍ ስትል minimize ም ለማድረግ ትሞክራለህ። ግን በቃ እንዴ ጌታን የከፈተው በቃ አገልግል እንጂ ሂድ እንጂ ምናምን የሚል ብዙ አታገኝ እና በጣም የተባረከ በዚህ በጣም ደጋፊ ናት። ደስተኛ ነኝ። እውነት ለመናገር ደስ ብሎ ነወጥች ወጥቼ ማገለግለው። ምንም ተሳቀቅ ያላቅም። በምችለው ደግሞ ባለሁበት አብሬ አጠፋለሁ ከነሱ ጋር ቤተ ክርስቲያኔም ጋር አብሬ አጠፋለሁ። የቸርችም አመራር ምእመናን ተረድተው ነው እንግዲህ አየ ከዛ ጨለማ ጊዜ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መልኩ አገልግሎቴን አድምቆት እንደዚህ መቶ ሀያ ሺህ ማይል አካባቢ በረር ያለሁ ቀላል አይደለም እና ይሄ በጌታ ቸርነት ነው የሆነው። በጸሎት ባለ ነገር ሁሉ አብሮ ከጎኔ የቆሙ የ church ኣችን ሰዎች፣ አባላት፣ አገልጋዮች፣ ፓስተር መስፍን ደጋፊዎች ናቸው። I think እንዲህ አይነት ህብረት እንዲህ አይነት ነገር በዙሪያ ባይሆን distraction አለው የራሱ የሆነ እና ጌታ ይባርካቸው ለማለት ነው። አሜን። ግን እንደው በመጨረሻ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ግን አሁን የኤሚኤንም ስታመሰግን ስለሰማሁኝ እንደው ትንሽ ጣል ብናደርግ ብዬ አስቤ ነው። ማለት እንዲህ በተለይ በሰለጠነ ዓለም ነው የምትኖሩት። አሜሪካን ሀገር አንዳንድ ወዳጆች ሲነግሩኝ ሴት አንደኛ ይልና ወደ አምስተኛ አካባቢ ወንድ ይደርሳል የሚል እንደ ቀልድ የሚያነሱት ነገር አለ። በእንደዚህ አይነት ከተማ ውስጥ ነው የምትኖሩት እና ግን ምልህ በሚታለፍ ማንኛውም ጉዞ መካከል አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲያነሱ የኤሚን ጥንካሬ እና ለአገልጋይ የሚመኙት አይነት የትዳር አጋር እንደዚህ ቢሆን ብሎ የሚመኙት ነገር አለና ስለ ትዳር ትንሽ ነካ እንድታደርግልኝ በተለይ የአገልጋይ ትዳር ጋር አያይዘህ አገልጋይ በቃ አገልጋይ ነው። በቃ ለጌታ የተሰጠ ነው። እውነት ለመናገር እኔ ሰላማዊ ሰው ነኝ። ከጓደኛም በጣም በቤትም በምንም ትንሽ ለስላሳ ነገር ነው ይመስለኛል። በጣም እንጂ እሷ ብዙ የምትለዋለ በቃ ትል ስታገኝ እንደ ወንጌል ዮሐንስ ነው የምታወራው። ተከስተ ሲባል አላት የምትለው ግን በራሱ ደግሞ በቃ በቤተሰብም በአስተዳደግም በምንም ጥሩ ተቃኝታ ያደገች ጨዋ የምትባል ሴት ናት። በጣም ጥሩ ሴት ናት። መጸለዩ መንፈሳዊ ነገሩ እግዚአብሔር መውደዱ ደግሞ ሌላ ነው። ግን በራሱ በቃ ጨዋ ድልድል ያለች በጌታ ላይ ያረፈች ሴት ናትና ሴቶች እንደዛ ቢሆኑ ጥሩ ነው እላለሁ። እኔ ደግሞ ስታይ ምናልባት <laughs> ዜግነት ትቀይር ያለውን በትውልድ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ባል በቃ በደንብ ደንበኝ በቃ ኢትዮጵያ ሚስት ናት። በቃ ባሏን የምታከብር የምትወድ የምትንከባከብ። እኔ አሁን አንዳንዴ ስራ ውላ መታ ምግብ ኩክ አርጋ እኔንም ሌዊንም አስደስታ ምንም ሳላግዛት አንዳንዴ ብድግ ስል ትለኛለች። እንደ ሰው እንትን ያደርጋል። በውጭ ሀገር ስራ ሰርታ መጣ እንደዚህ ሳህን ልጠብ ብዬ መነሳት እንኳን አልችልም። አንዳንዴ ገፋ ብዬ አደርገዋለሁ፣ እንቀላለዳለን። መለለ ነው ያግዝ አብሯት እንትን አይበል ምናምን ሳይሆን እንደ አገልጋይ ከተቀበለች ሴት ልጅ በእርግጠኝነት ያም መስዋዕት ነው ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁ። ያው አገልጋዩ ደግሞ እንደው ምልህ ያንን በመረዳት በብዙ ፍቅር በአክብሮት ቤቱን መምራት አለበት። ሌላ ደግሞ እሱ የሚሞላው ክፍተት ይኖራል እና አገልጋይ ባሎች አገልጋይ ሚስቶች ያሏቸው በዚህ መንገድ ለምንድን ነው የእኔ መቀጠል ትርጉም ስላለው ማለት ነው። የእኔ ደስ ብሎ ከቤት መውጣት አሁን እንዳልኩ ነው። ይህን ያክል ጊዜ ትራቭል ሳደርግ በስምንት ወር በዘጠኝ ወር ጊዜ ውስጥ ቤት የለውም በብዛት አየር ላይ ነኝ። እንዴ አልበዛም እንዴ የምትል ቢሆን ውስጥ ይያዛል። ደስ ብትሄድም እንኳን ገፍተ እንዴ ጌታ አገልግሎት ይጠርቱኝ እንትን ይሆን አይሆንም። ከጌታ በኋላ ነው አንቺ የመጣሽው ከዝና በኋላ ምናምን ልትል ሁሉ ትችላለህ። <laughs> የሚሉ ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። እኔ እንደዛ <laughs> እና ግን ያ ጭቅጭቅ እንዳይኖር ደስ comfortable ሆነ ደስ ብሎ ሄደ እንድታገለግል በጣም ያሳዝናል። አሁን ሳውዝ አፍሪካ በብዛት ተመላለሻለሁ ከ10 12 ጊዜ በላይ በዚህ ሪፖስት ምንድን ነው ልዩነቱ ካል ከዚህም ሀገር ብዙ ጥሪዎች ይመጣሉ። እንዳልከው አቅም ስለሌለ ትኬት ቆርጦ ምናምን ማረፊያ ለማምጣት ይቸገራሉ። ብዙዎቹ ከመጣው በኋላ ነው communicate የሚያደርጉት። እዛ ግን የግል ስራ ሁሉ ይሰራሉ። ሰው ይደውሉላል። በብዙ ፍቅር፣ በብዙ አክብሮት ልነግር አልችልም። በቃ ያ ስላለ ትኬትም ቆርጠው እንደ ልብ ለሶስት ቀን ሄጄ እመለሳለሁ። አድካሚ ነው ወይ? በጣም አድካሚ አሰልች ነው። እንዳውም የሚገርም እግዚአብሔር እንደ ሞቲቪን ስላየ ቀላል አረገልኝ መብረር። ድሮን አልወድም አሁን ይገርማል። ገባሁ plane ውስጥ ሲት ቤል ታሰርኩ። እንቅልፍ እንዳውም እየራበኝ <laughs> ሳልበላ እንዳይቀሰቅሱ እየቸገራቸው ለጥ ብዬ ደርሳለሁ። ይሄን ወይ ደነዘዝኩኝ ወይ እግዚአብሔር አስቻለኝ ብዬ እስክል ድረስ ማለት ነው። ምን ልል ነው ብዙ enjoy ላታደርገው ትችላለህ ግን እንደ ተልእኮ ነው የሚል ሄጅ አንድ ሰው መጽናናቱ የምሰማቸው ነገሮች እንዴት inspire እንደሚያደርጉ በየሀገሩ የሚመሰክሩል ነገር ነገር አለ። ስለዚህ ጌታን ማገልገል ተቀዳሚ አላማችን ስለሆነ ለአገልጋዮች እንዲህ የተመቸ atmosphere ቤት ውስጥ መፍጠር በጣም መልካም ሴት አገልጋይ ሚስት ያለችው ወንድ በቃ በዚህ ደስታ ቢፈጥርላት እግዚአብሔር እንድትወድ አገልግሎት እንድትወድ የሚያደርግ ምክንያቱም በውጭ ብዙ አላ ሰይጣን አከታትሎ የሚያመጣው ነገር አለ እና በቤት ውስጥ እንደዚህ ሰላም ሲሆን አንድ ትልቅ ሰው ደስ አለኝ እንደዚህ ያለ ኤሚንም በደንብ ይቀርባታል እና እናንተ ሰዎች አለ በቤት ውስጥ በጣም ሰላም እንዳላችሁ ያስታውቃል አለ። ኤሚ እንዳያን ውጭም ቤትም መድረክ ያላት respect ያለ ምንም ሽፍንፍን ነገር የለም እኛ ጋር የሚገርም ያ በጣም ትልቅ እድልና ትልቅ በረከት ለሌሎቻችንም ትምህርትም የሚሆን ነገር ይመስለኛል እንዲህ አይነት relationship እና ያው በጣም ከተጣበቅበት ጊዜ ላይ ውጭም ራሱ በተጠንቀቆ ነው እየጠበቁ ባለበት <laughs> ሁኔታ ውስጥ ነው። አንድ ሰዓት አጥፍተናል። <laughs> ይህን ያህል ሰፊ ጊዜ ወስደን እየተጫወትን ያለ ነው። ተመልካቾች ብዙ ነገር እንደሚጠቀሙ እንደሚባረኩ በጣም ከአንተ ተስፋ አረጋለሁ። መዝሙሩን በተለይ ደግሞ እንዲህ የተጫወት ነውን ያላገኙ ሰዎች አግኝተው ቢሰሙት really ምን እያለን እንደሆነ understand የሚያደርጉ ይመስለኛል። እና የምትለን ነገር ካለ ድል ለአንተ ልስጥ። እንደ ወቅቱን ያማከለ ነገር ትንብል ደስ ይለኛል። ፍቅር የህግ ሁሉ ፍጻሜ ፍቅር ስለሆነ አገልጋይ ከአገልጋይ ከምእመናን አጠቃላይ church ከ church በቃ እንደ ወደ ቀድሞ ተመልሰን ይሄ ጄኒውን የሆነ ፍቅር የለም። መነሻ እሱ ስለሆነ ምክንያቱም በጣም ልቤን የሚነካ ካላለ ሁሌ የምናገረው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ጳውሎስ ሶስት ዓመት ቁጭ ብሎ የኤፌሶንን ቤተ ክርስቲያን አስተማራቸው። ሲያስተማራቸው እሱ ከሄደ በኋላ የሚሆኑትን ነገሮች በትንቢታዊ መልክ አይቶ ያስታውሳቸዋል። እኔ ሲሄድ ሐሰተኞች ይመጣሉ፣ መካከል ተኩላዎች፣ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ምናምን ይላቸዋል። እንደሱ ያወራቸውን አዌር ያደርጋቸዋል። ግን እግዚአብሔር የሾማችሁን ሹመት ደግሞ በጥንቃቄ መንጋውን ምናምን ብሎ ጥሩ አድርጎ መመሪያ ይሰጣቸዋል። ደስ የሚል ቃል አለ። ቀጥሎ ለጸጋው ቃል አደራ አሳልፍ ሰጥቻችኋለሁ ይላቸዋል። እና የሚገርም በዚህ አስተምህሮ ውስጥ የነበረች የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ምዕራፍ ሁለት ደግሞ ራእይ መጽሐፍ ላይ ስትመጣ ፍቅርን በመጣል እንዴት እንደተተቸች ታስታውሳል አይደለ? ሐሰተኞችን መርምረህ እንዲህ እንዳረካ ቃለው ትጋትን አውቃለሁ፣ ይህን አውቃለሁ። ትጉ ብሏቸዋል ጳውሎስ። ሐሰተኞች ይመጣሉ፣ ክፎች ይመጣሉ። እንደዚህ ትጋት ላይ ጥንቃቄ ላይ መከላከል ላይ ምናምን ብቻ አተኩረው ኤፌሶን አራት ላይ ነው አምስት ላይ ደግሞ በፍቅር እግዚአብሔርን ምሰሉ ነው ያለው አለ። ያንን ፍቅር ዋናውን lose አድርገው ይሄ ተከላካይ ብቻ እንትና መጣ ሐሰተኛ ነው እንትና እንደዚህ ነው ስህተት ነው እንዲህ እንዳያደርግ እንደዚህ ጥንቃቄ ላይ ብቻ በተሞላ ስላተኮሩ ፍቅርን የህግ ሁሉ ፍጻሜ የሆነውን lose በማድረጋቸው appreciate አድርጎ ይገርማል። ራእይ መጽሐፍ ላይ ትጋትን አውቃለሁ ሐሰተኞችን እንዲህ ማድረግን እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ሁሉ መልካም ነው ብሎ ነገር ግን የቀድሞውን ፍቅር ጥለሃል። መለለ ነው። ምንም አይነት ነገር ብታደርግ ለእግዚአብሔር ቀንቼ ብትል ሲጣፋ ፍቅር ውስጡ ከሌለበት እውነት ያለ ፍቅር በጣም ከንቱ ስለሆነ እና ባለፈውም አንድ comment ላይ ብያለሁኝ። ስለዚህ በወቅቱ ስላለው ስለ ሀሰተኛ ነቢያትም ሀሰተኛ አስተማሪዎች በሚሏቸው ዙሪያ የሚሰጡ comment ኦች ላይ እና ሁሉን ነገር ስናደርግ በፍቅር ቢሆን እውነትን ስንገልጥ በፍቅር ቢሆን መልካም ነው ላለው እንዋደድ፣ እንያያዝ። ደስ የሚል መንፈስ ነው ያለው በመሪዎቻችን፣ በሀገር መሪዎችም፣ በእግዚአብሔርም ደግሞ ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ አለው። በዚህ መደመር አብረን እንደመር ተደምረን <laughs> መቀጠልና መቀጠል ነው። thank you አብዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እኔ ነኝ እንዲሁም እጅግ ባመሰግነው። በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ነው የመጣኸው፣ አጭር ሰዓት ነው ያለ ሌሎችም አሁን ቀረጻም አዲስም ደግሞ ምርጥ መዝሙር ጉራግኛ ነገር <laughs> እና ቀረጻውም አለ እና ከዛ መካከል ነው አሁን ይዤ እና ይህን ጊዜ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወድ፣ በጣም አከብረ። ተባረክልኝ። ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾው ነው። ከመጋቢ ተከስተ ጌትነት ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብሬያችሁ የምሆነው። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ምክራችሁ፣ ጸሎታችሁ፣ ድጋፋችሁ አይለየን። አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ አቤት አደለ ነኝ ከአዲስ አበባ። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።